हिंगन मेरे बगान मचाया है पाड़े और जादों में झगड़ा करा

के सपना हाँ। तेरी अदा गोरी सबसे जुदा गोरी अच्छा? पे पड़े और जादव है फिदा गोरी दोनों हाथ धो के पीछे पड़ गया है हर के हुक्म है कि माल अपना लहंगा तो है बाबू सबके सपना हाँ। गंदा करा दम पे भी लहंगा झमकोंगा ए गोरी तोरी अरे पता बा हमार लहंगा YouTube तोरी चुनरी बचमकौआ करैले पमार रंग से तो हमारा लहंगा फेमस हो गया है के हवा खा के पाड़े दी पगनैले जादा जी रिमोट से लहंगा उठैले निकले लू जब रानी तू लहंगा पहन के लड़का सब घाट लगा के देखे दूरबीन से देखे दा चैनल के सब्सक्राइबर तबे नु बढ़ी लहंगा के हवा खा के पाड़े जी पगनैले जादा जी रिमोट से लहंगा उठैले खत्म हो गई अब सुना जब से पाड़े और जादो जी में रगड़ा हुआ है लहंगा का प्रमोशन सबसे तगड़ा हुआ है